लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कि सबकस मज तुहद इस्तकबाल यथ सबकस मज करो कह बुनियादी कमांडन हज जानकारी हासिल बुस उबंटू दह पॉइंट सिफर क इस्तेमाल करान ये पकान जि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इब्तदाई जानकारी तुह अगर तुम अमि जानकारी हासिल यहां करें तेल यथ spoken-tutorial.org वेबसाइट पे मौजूद यह ट्यूटोरियल अस्मज कमांड तो कमांड इंटरप्रेटर मुतल मुतलिक यम पत है मैन कमांड इस्तेमाल करित लिनक्स मदद हासिल कर वंच गडनुक सवाल इज कमांड क्या छे आसान लफ्जन मज अगर वनव लिनक्स कमांड च तिम अल्फाज यहुन इजरा कर छु का एक्शन या काम करान लिनक्स कमांड छन आमतौर चोरो हरफो ज्यादा आसान मसलन एलएस डब्ल्यूएचओ पी एस बेतरे कमांड छ लोकटन हरफन मंज तो यमछ के सेंसिटिव पक्यो एक मिसाल सीट समझौ ये एप्लीकेशन मेन्यूस मंज गछु एक्सेसरीज करियो मुंतखब तो मौजूद ऑप्शनन मंज करियो टर्मिनल एस्पेक्ट क्लिक या टर्मिनल विंडो खोलन खतर दबायो पन्निस कीबोर्ड एस्पेक्ट कंट्रोल ऑल्ट ते टी वन हकौ इस अक डॉलर प्रॉम्प्ट विचित ते ठीक अथ अक कर्सर यतनस अस कमांड टाइप छ करनी हु कमांड करियो टाइप तो दबायो एंटर अस हेको लॉगड इन यूजरन हिन नाव वचित दरअसल छ अस हु नावच कमांड दिसमच यम जरी ये मालूम छ गछान ज कुस कुस छ सिस्टमस मज लॉगड इन मगर कुस चीज छ यस यमन केचन हरफन पट मुश्तमिल कमांडन एक्शनन मज तब्दील छ करान यह कमांड इंटरप्रेटरच काम यत शेल वनान अस हेको शेल यथ पठ समझित ज यह छ अख प्रोग्राम युस अस त लिनक्स सिस्टमस दरमियान रबतच काम छ ऑपरेटिंग सिस्टमस मस कमांड एग्जीक्यूट करनच इजाजत दिवान लिनक्सस मज मुख्तलिफ शेल इंस्टॉल गसन मुमकिन इस्तेमाल करन वल पसंद के मुताबिक हकन छरित लिनक्सस पे स्टैंडर्ड शेलस युस हमेशा स्लैश bin स्लैश sh पट इंस्टॉल छु गछान छु bash shell the gnu born again as shell युस gnu टूलन मंज आसान छु यत सबकस मंज असिमन कमांडन सित वफ ग तिम आम तो मोमूली तब्दीली सित छु तकरीबन सारनी लिनक्स शेलन पट काम करान तब पत करौ अस यत सबकस मंज नमून पट शेल चि शक्ल इस्तेमाल यह करो इस अमिकिन तिकाज यह पसंदीद शेल तो तकरीबन तमाम यूनिक्सस मज कार आमद बाकी shell Bourne shell S H युस बुनियादी शेल सी शेल तो कॉर्न शेल अस कुछ शेल इस्तेमाल करान यह जानने बापत गो टर्मिनलस पे तो command echo space dollar capital harfanmans shell करो टाइप तो दबाओ एंटर आम output slash bin slash bash युस अस बैश शेल दिवान छ वारिया ति तरीके छ यम कि मदद सहित मुख्तलिफ शेल मुतहरक हेको करित अस वछो यम बेस सबकस मंस कमांड छ दरअसल फाइल यमन मंस प्रोग्राम छ आसान तो यम अक्सर सी एस मंस लेखन छ यवान यम फाइल छ डायरेक्टरीजन मंस आसान कमांड कतन स्टोर यह वचन बाप हेको टाइप कमांड हुंद इस्तेमाल कर कमांड प्रॉम्प्टस पे करू type type space P S तो दबायो एंटर अम यह पता लगान ज पी एस दरअसल स्लैश बिन डायरेक्टरी मन मौजूद अख फाइल यल कमांड प्रॉम्प्टस पे कमांड दिवान शेल छ डायरेक्टरीजन हज फहरस्त मज कमांडन सलवन फाइलन तलाश करान अगर अम नावच फाइल मौजूद आसान तेल प्रोग्राम अमल मज न कमांड नॉट फाउंडुक मैसेज जाहिर करान तलाश कर्मचन डायरेक्टरीजन हज फहरिस्त हेको पाथ वेरिएबल के जरिए मौलूम करित ब्रोह कुन हेचो फिलहाल अगर अस फहरस्त वचिन तेल करो इको स्पेस डॉलर बड़े हरफन मज पाथ कमांड टाइप तो दबाओ एंटर वनकस ये कमांडन मुतल कत कर अहम चीज अत सिलसिलस मज पाई आसन लिनक्स कमांड दोन कस्मन हज आसान इंटरनल ब्या एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमांड अलहद पट फाइल या प्रोग्राम चि शक्ल मज मौजूद रोजान लिनक्सस मज ज्यादातर कमांड अमी कस्म आसान मगर कह कमांड तम आसान यहज अमल आवरी स्लैशस अंदर आसान तो सह अलहद फाइल हज शक्ल मज आसान यम छ इंटरनल कमांड आसान इको कमांड यस अस पत वछो छ दरअसल आख इंटरनल कमांड टर्मिनलस पेट गछियो तो कमांड करियो टाइप टाइप स्पेस इको तो दबायो एंटर आउटपुट छ इको शेलस बिल्ट इन शक्ल में जाहिर करान अस फाइल हूँ नाव दिन बजाय यह वनान जी इको कमांड हज अमल आवरी थी शेल बापत इंटरनल अवे इंटरनल कमांड वनान ब्याक अख चीज युस अस समझन पजि सु कमांड साख्त या सिंटैक्स कमांड हकन अक या अक खुत ज्यादा अल्फाजन मज वाइट स्पेस के जरिए अलग आसान आमित करना दोमि सूरत मन गोडनुक लफ्ज कमांड हुन हकीकी नाव आसान येल जन बाकी लफ्ज छ अमिक आर्गुमेंट आसान आर्गुमेंट हकन ऑप्शन एक्सप्रेशन या फाइलन हिन नाव ऐसित वाजह करमितन ऑप्शनन हज बुनियाद पे हक कमांड अलग अलग काम करित आम पट छ ब्रो सिंगल या डबल माइनस निशान आसान यत बिल तरतीब शॉर्ट या लॉन्ग ऑप्शन वनान टर्मिनल विंडोज पे गछिव तो कमांड करू टाइप तो वुचु यमन हुंद आउटपुट टर्मिनल विंडो क्लियर करने बापत करियो क्लियर टाइप अम पत करियो ls टाइप तो दबायो एंटर बे करियो क्लियर टाइप तो दबायो enter ls space minus A करियो टाइप तो दबायो एंटर टर्मिनल विंडो क्लियर करने बापत करियो क्लियर टाइप वन करियो ls minus minus all टाइप तो दबायो एंटर बे करियो टर्मिनल क्लियर करने बापत क्लियर टाइप वन करो type ls space minus d तो दबाओ एंटर यथ मौकस पे यह जानन जरूरी जि कित कन छ ऑप्शनों हन तब्दीली सित कमांडन मज तब्दीली गछान लिनक्सस मज छ अस निश काफी कमांड प्रथ एकस छ वारिया ऑप्शन कमांड हको इकवट यानी मुतहद त करित जन अस पत वछौ वन छ मसल जि यम सारी चीज कित कन हको अस याद थवित दरअसल छु न तय अमी जरूरत तिकाज लिनक्सस मज छ ऑनलाइन हेल्प हन सहूलत मौजूद मैन कमांड छे सिस्टम पे सारे मौजूद कमांडन मुतलिक तफसीलात मुहैया करान मिसाल पट एल एस कमांड मुतलिक जान बापत पे तह टर्मिनल पे गन मैन कमांड करू एल एस आर्ग्यूमेंटस हेथ टाइप यु जन मैन स्पेस एल एस छ तो दबायु एंटर अमज नबर नाप डबू क्यू मैन सिस्टम मैनुअल पेजर प्रेथ कमांड आर्गुमेंट इस मैनस दिन सह आम पक प्रोग्राम नाव यूटिलिटी या फंक्शन आसान इम आर्गुमेंटन सुड़ित मैनुअल पेज तलाश करहिर कर अगर अक्शन सेक्शन फराहम आमुत कर तेल दी यह मैनस सिर्फ अथ सेक्शनस हिदायत डिफॉल्ट पट गोडे वन आमत तरतीब मुताबिक मौजूद सारे सेक्शनन मज तलाश कर तो सिर्फ गोडनिक पेज हावन यदवे सह पेज वारियान सेक्शनन मज त मौजूद आ तुम हेकू मैन कमांडस मुतलिक जानकारी बापत पान मैन कमांड हुंद इस्तेमाल कर टर्मिनलस पे गो तो मैन स्पेस मैन करू टाइप तो एंटर बटन दबाव अमे मज नबर नेर बापत क्यू man command چھِ واریاہ آپشن ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ زیادٕ کار آمد کمانڈن مُتعلق کُنہِ ساتہٕ چھےٚ اَسہِ پَے آسان زِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن مگر صحیح کمانڈن ہٕنٛز زانکٲری چھَنہٕ آسان یَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن مین چھُ اکھ آپشن ماینس کے فراہم کران یُس اکھ کی وٲرڈ ہٮ۪تھ کمانڈن ہٕنٛز فہرست تہٕ تِمن ہُنٛد مقصد مۄختصرن باوان چھِ مثال پٲٹھۍ اَسہِ چھَنہٕ ڈایریکٹری بناونہٕ باپتھ صحیح کمانڈِ ہُنٛد علم अथ हालत मज गो कमांड प्रॉम्प्टस पे तो करो टाइप man space minus K space directories तो दबाओ एंटर वन हेको प्रथ कमांड तलाश कर ताकि वुचो क्या जरूरत यह चीज हको एप्रोपोस कमांड हंद इस्तेमाल करने सहित हासिल कमांड प्रॉम्प्टस पे करो type apropos space directories the output Vishnubapa W enter. منزٕ چھَنہٕ اَسہِ زیادٕ تفصیٖلی ضروٗرت آسان اَسہِ چھِ آسان صرف یہِ زانُن زِ کۄس کمانڈ کیٛاہ چھِ کران اَمہِ باپتھ ہٮ۪کو أسۍ وٹ کمانڈ یا مین ہایفن ایف کمانڈِ ہُنٛد استعمال کٔرِتھ دۄشوے چھِ کمانڈس متعلق اَکہِ سطرِ ہٕنٛز تفصیٖل فراہم کران ٹرمینلس پٮ۪ٹھ گٔژھِو अत क्लियर यानी साफ करने बापत करियो क्लियर टाइप वन करियो what is space ls type तो दबाइयो एंटर केचन कमांडन छ वारिया ऑप्शन आसान अस हको कमांडन हिंद मुख्तलिफ ऑप्शनन हंस फहरिस्त त वछित तमि साथ छ अस हेल्प ऑप्शनक इस्तेमाल करान अम बापत गछियो कमांड प्रॉम्प्टस पेट टाइप करियो ls space minus minus help to W enter. बकर ह्योर कुन स्क्रॉल ताकि तुय वुचु यथ मैनुअल पेजेस पे सारे ऑप्शन अथ सित वतिस यम ट्यूटोरियल किस अंदस spoken tutorial talk to a teacher project हिस्से यथ कौमी तलीमी मिशन आईसीटी के जरिए हिमायत छ करमज मजीद जानकारी यथ लिंकस पे दस्तियाब यमि स्क्रिप्ट तर्जुम तो सदाबंदी से मे यानी वजाहत आमदन आई आई टी बॉम्बे खतर कर्म शरीक गसन बापत सठा शुक्रिया